Llevaba mi máscara antigás y el soldado también. Levanté mis manos mostrando mi cámara. Estoy trabajando, soy de la prensa. El funcionario comenzó a disparar perdigones. Me dieron en la pierna y caí. Me negué a entregar mi cámara y comenzaron a patearme. Escuché los gritos de los vecinos. Aguardes, hijos de puta. Hubo un momento en que dejé de sentir los golpes y me aturdí. Me dejaron tirado en el pavimento y escaparon en la oscuridad. La cámara estaba amarrada a mi cintura. No me la pudieron quitar. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.